tuwebaza nnyo mwenna abali mu boston tuwebaza nnyo mwenna abali mu diaspora tuwebaza nnyo na mwenna abali siivi zabakulembeze wano n'ebintu ebigenda mu maaso pato uganda omuntu wa wansi nabagamba nja kulwana till the very end okulaba nga tumaliriza ensonga zino eza muganda wange kacubi fred rumbuye sagala mutuyenda ku misinga mesagi eno ekisinga obukulu olunaku lwaleero ye mesagi ya muganda wange kacubi fred so kyetwaki njagala mugire nga abantu bagira bashealinga mpolampola nga abantu bwe bajja gyayagala ensi okumanya nali mbagambye nti sigenda kudda nga we nakola commitment last time ne ngamba tugenze ku ground work kubanga ebyokwogera nnyo tebikola okukola kwe kusinga ekikulu okunula omulamu gwa muganda waffe nebagamba nkomawo nga muganda waffe tumaze omulaba commitment yange nenjimirira nayo nekomawo nga tumulabye nembaga last time twamala ah, ndoza vidiyo yasemba nembaga sijja kudda okujawo nga avuddeyo naye nasabiddwa ye kenyini mukama wange nga siyinza mujemera n'okusabika nga siyinza kusula mu kasero ogezaho okugamba ensi mesi gyayagala ogenda eri ensi so nensalawo nga nina okujja okulaba nga mpisawo mesaje eno nekirala Mm, demand zibadde nyingi nyo manyi omuntu bwetuliringa naye muntu ayagalwa instive uh, it is a matter between two states so ebintu ebimu tubyesigaliza netwambula noti antino nga tutuuse ku time entuufu ebibifulumya netubifulumya naye olwokuba nga abantu badimandinga nnyo baagala okumanya kye kigenda maaso tutuuse wabannange ate bino ate biri bawulya ebintu bingi <coughs> so tuba twetaga maybe sometime okujja netugezaako tereeza wano ne wali abagamba somulula ngenda kusomulula saawa yonna so nyongera okubebazaako baganda bange mwenna mwenna mwenna ndowooza tuyingidde omwezi gumu n'ekitundu bukya muganda wange akwatibwa era mukiraba nti wabaddewo vacum wabaddewo vacum in the flow of information waddewo vacum kuva information abantu gyebalinga bafuna eri credible waddewo vacum ah, kubiki ebiyita ku social media eh, mwali mumanyirira ibosos gye mwali mulina itu was the true reliable source eyamuganda ffe kati befred kati waliwo ova kimu eyo ebintu bigenda mumaaso ebimu tubagambulingako tugambulingako bigambulinge kino propaganda malisi kino so true source Ah, katulwana ennyo ekomewo ebe nga erwanagana n'ekintu kino yali yashatinga down media ez'obulimba zonna eziri mu flow of information eba n'obulimba okugenda mu maaso so mbebaza nnyo kanso uh, ah, oba muganda wange mukwano gwange kansala mu birunkulamusizaako obaddeko nekyoyisawo leero message tugifunye message tujifunye e, eh, mwongere maso okusaba twabenga tununula eggwanga lino uganda e, sumulula bambi sagala bantu kumisinga message eno era nyenjo sembyayo baluwa ya muganda wange naye kansoka enyongero bebaza baganda bange mwena mwena mwena mwena agajja ndiwo spesikleda kikangasa tugenda kubeera vira brief singena bamalira budde then nja kubambata nyongero bebaza nyongero bebaza nyongero bebaza okulwe waulira omulanga myezi katugenda mu ebiri almost mwena abalwanya ekintu kino kyonna mu areas zonna nabagamba struggle struggle Uh, buli omu akozesa tulu gyalina it must be collective effort it must be collective responsibility buli omu tulu gyolina at the disposal gyobalina okukozesa waliyo abantu amu ngaffe osobola okukozesa akamwa nga tulu okola nga tupushinga maaso struggle ne cause specifically kati mwene embeera eyokununa muganda waffe eyokojja osanga nga yajja kozesa maybe guidance agezesa kutugaidinga kino kino nga yetulu gyayinza okukozesa osanga omulanga ate yas ali ali ali capable okukozesa resources zalina in terms of money okulaba nga struggle egenda mumaaso nga yasobola ofundinga struggle kati no tetusaba kwandaestimatinga buli omu effort zateeka ku struggle eno ogenda mumaaso wamu ne cosi yetuba tuvuga so tubebaza mwenna mwenna mwenna mwenna irrespective of the tool gyokozesa abakozesa omumwa underestimate every one's effort mu cosi eno eyokunona fredi kajubirumbuye we cannot abataddemu sente wano newali abakikubye ku social media ba twitter warriors bafighte abalwanira abalwanira ku facebook bademonstrators kuba buli omu tulu gyakozesa tubebaza nnyo baganda bange so mwongere mumaaso n'okugenda mu maaso kano kalinga akatandika obutandisi nabagamba achievement yasooka kwe kumulaba ne tukwashinga out propaganda ine yali atambula obulima nti yafa simanya ali ggulu kati kwegamba nabagamba time is the best judge osobola okola propaganda osobola okola malisi osobola okola obulimbo bwonna but time comes neeku exposinga so eachievement yasooka yatumanya nti omusajja akyaliwo kati bato gyetulina eringa etandika obutandisi kwekulaba nga tumurestuinga okumugja mu busibe n'okufuna eddembe lye okufuna eddembe lye ngaomuntu so kantandikirewo straight awe ah, vidiyo yaleero nga wegisharinga nga wegitambuza abantu okumanya kimanye gyatambula ateeta stage ku youtube nemikutu emirala ah. ah. ndoza genda kwogera ku bintu bibiri byokka genda kubeera very brief bintu bii naye omulamu ogusinga obukulu ye meseji ya muganda wange nali sijja kudda nga nebagamba nja kudda naye oluvannyuma lw'okunsaba nje ndelivalinga emeseji eno then siyinza kugaana kusaba kwa mukama wange ah. ngenda kwogera ku bintu bibiri byokka ngenda kubawako ku updates katono kukyekigenda mumaaso then jakuba basomera ebbaluwa ya muganda wange message gyeyagala obagamba nekyagala okumanya eri ensi so ekisinga obukulu sijja bamanyira budde naye apres mujja kunsonyiwa mulingi nyo okwerekerezaayo mala okuba nti mukimanyi nti weare dealing with asensitive issue so mujja kunsonyiwa mulingi sijja kwogera ku biki ebigenda mu maaso kuba omulabe gwe tulwana naye tetwagala kumuwa gaapu yonna so mubimu nja birekayo mujja kunsonyiwa busonyi mulimu ebijo sigalayo ebitajja kuyita ku mukutu simply because of the sensitivity of the matter that weare dealing with ne bagamba nenakola ne commitment eri muganda wange ne muganda there is no single individual there is no single institution there is no single state there is no single entity that is going to compromise me ekyo nakimugamba na confessinga gyali nimuga nayewo omubiri oba bulamu bakufa kujja kuba kufa tujja kulwana till the last minute okulaba muganda waffe nga avuddeyo ekyo kino kimugamba nenconfessinga so mujja kunsonyiwa mulimu ebintu byesijja kwogera ku biki ebigenda mu maaso simply because era nowembyogera biyinza obutayamba nnyo ate era tetwagala kuba mulabe waffe gap so kati ekigenda mu maaso kyenkusembyayo emesaje ya muganda wange ngenda kubeera very brief but i think by in the next 20 minutes i'll be done sakabangalira budde ah kuchisokera dala ekisokera dala ngeza okulowooza nga tagatta kitejoga ne sachi kisajja kwogera ekisokera dala kansoke mbayo kubiki ebigena maso ah nga we nabategeeza initially obwaliwo ne bugwa wali guru ya fire kola atya obwo nene bukwashingwa out kati nga tuli tune tudda ku koze endala nga yakumununula kulaba ngaafuna eddembe lye ery'obuntu netubaga nemisango jyonna egyamuteekebwako oluvanyuma lwakakisesinga fire zamute fire case fire ze netubaga jyonna emisango egyamuteekebwako gavumenti yaawe tabayisibwa ngaenoonya legitimate reasons kwaye terina nsonga zonna ziyinza konvinsinga gavumenti ya wano kutikka kanyumi fred lumbuye kumpozesa kampala kumudipootinga there was no single legitimate reason so they had to look for stronger reasons oba cases zebaali bayinza okuteeka ku kajubi fred lumbi so tulagwo bwali then twalina okunoonya amakubo gonna agamugjayo nga teri kkubo ddala okugjako ekkubo eryamateeka aweve match twaga musigale nga mulwana musigale nga mukikuba mu arias zonna gye mwani mukikubira okulaba muganda waffe nga nvaayo tuuliza nazi mwalikozesa musigale nga muzikozesa kubanga okumuzuula gyali tekiwedde and even as i talk right now gavumenti yawe tabayisirwa muhosikaine rugaba nsereko muhammed gashumba frank janet kataha bakyesobye bakyalwana masajja kitwakikugamba tyokulwana kukyagenda mumaaso muluza mukyange otwakomaawo bakyalwana masajja okulanga bamufuna kyolwaki twalina kuyita mumateeka netugatikati mateeka gegalina omununula kubanga emisango gyonna egyamuteekebwako tekuli wadde single evidence gye balina that is reality so twalina okufuna tiimu yabalooya waliwo tiimu yabalooya abagoberera kesi eno ah, nebagaa sijja kwogera bintu bisinga bungi basagala sagala kuba mulabe waffe gaavu ne bakozesa alternatives zonna eziriwo i repeat alternatives zonna zetulina ku table in consideration of the internationalization of the human rights protocols olwokubanga take is a signatory to human lawyer ne bakola petitions mu areas ezenjawulo zesijja kwogera wano kubasagala kuba mulabe gap ne bakola petitions ezenjawulo nga kwekuli ensonga ya kooti n'endala zesijja kwogera wano buli alternative oba buli option yetwalina ku table bagikolako era buli kimu kigenda mumaaso kati ekisinga obukulu ekibuzo kibadde musinga okwebuuza omusawo gwatandika mwatuka mu kooti kooti etandika ddi nempuliawo nga babagambye oh, nebakubira oyina gamba awo batugambye ateo omusango bagugobye batugambye mwatuse mukooti kote gusango negugoba the truth of the matter is nebagamba njogera mazima saga bintu ze njogera ekintu kyengenda okubeera accountable for even in the future omusango mukooti tegutandikanga so yabagamba sibagwatandika ate nebagugoba ate mutusewa tegutandikanga i cannot set today oba next week oba kumanda oba ddi tiwetyo ogenda otandika mba nkulimbye aweva mach kamanya ebintu byamateeka zamateeka waliwo ebirina okufulfiling ba before even the case okutandika mu kooti so kati ye gyonna gyonna emisosososo gyonna gyonna gyonna gyonna gyonna baloya bagikolako bulungi nnyo we have senior lawyers professional lawyers well experienced lawyers abakola ku kesi ya muganda afrika jube fred lumbuye so emisusu gyonna eyo gikolwako kooti tetandikanga we don't know whether it is going to be a public court or not if it is we shall let you know ano naye buli kimu kyonna buli measure gye tuliko buli otanti byonna gye tulina ku table ekolebwa okulaba muganda ffe ngaanulwa era we believe nga ngeno basomera muleeta ye nengeno gibasomera meseji ye gyalina eri ensi nti soon or later soon or later muganda waffe ayinza okuba free whether kooti eneeba etandise whether neba tetaganda waffe ajja kubeera free so kati mwekyo ngatagatta nti so mwekyo mukitegere baganda bange kyona ekinaga tujja kubabuulira okisaba time yakyo etuuse nabye nerekerezaayo olwensonga zemumanyi sagala kuzogera wano kubanga sagala kuba mulabe waffe gap naye ekyo mukimanyi baganda bange kajubi fred waali mulamu waali mulamu okuva lwe twamulaba ndowooza wiiki yokka ewedde yewiiki gyetugenza okumulaba emirundi emitono gibadde ebiri gyokka week ewedde simply because balooya babadde very busy week ewedde ate every time we go to visit him twatina ogenda ne balawyers eh, twatina ogenda ne timu yabalooya omwa babiri okumuaccessinga nokufuna information yonajagana explanation nabiki so nga on a daily basis rather on a weekly basis so wenjagala okwashingira abantu bonna temwogera bintu byabulimba womanyi tolina information tolimba bantu kubanga ensonga gyetudiringa naye eri very sensitive abantu abamu banja emitima gyayalikadda abantu abamu balina bipressure ku nsonga ya muganda waffe kajube friend kati kujayisa statement ezekisiru abantu bagende bafune bizibu byabwe bafune bipressure byabwerere nosanga bakazi abakulu nosanga basajja abakulu boogera ebintu ebyekiwanyi kati bwaliwo ka audio kebansindikidde mbusimanya balooya tebamulabangako lumbuye accessinga balooya bwe bamuengaginga on a weekly basis nawaka buli kintu kyenjogera wano mumubuuzanga ngaakomyewo nemugamba pato yatulimba kino yatulimba kino yatulimba kino mumubuuzanga so muleme kulimba nsi balooya timu yateekebwawo emwinga egiba yagunne gundi naayogera nabo ee eh, wali abantu bayogera bayinza okunfaaminga kuno naba ezimu baayogerako nabo eye eh, eh, theyafo temulimbirwalimbibwa gyali mulamu fred kajubi gyali mulamu kyetulina okulwana okukola kwekulaba nga tumununula nabagaye dakiika asatu nja kuba mumaze obudde buntwala ngenda ku message yeke kisinga obukulu onakulwale naye mba ninotereza kubanza nange muganda wange yantekanga admi nesaba admi gwe mmanyi lwazanga edita nesaba admi w'emikutu gino ekya muganda wange ne mugamba akawunti yange sina kyenyiza postinga bankuttemu nanga nfuna akawunti endala nanga tayo nga akawunti endala nga edita naye guni yange ndoza nageza ku reportinga mu facebook guni yange bagiverify nze kati amugutuko basobola postinga naye byonna ebigendako amunoti akawunti abo naye namugamba Eh, kuliko ba editors abalala atako bebateekako naye message njagala obagamba nti ifatolo tunatuka ku level oba ku time yogenda mu court pages nozo no official pages bazisaba accounts okuzaasesinga n'okuzimonitalinga youtube neno official page ye eya facebook kooti eyinza zaagala okuzimonitalinga n'okulaba ekibadde bitambulirako okuzuula nti amazima ge twabagana nti adde akozesa bukozesa mumwa okritikinga ebikolobero byawutabayisirwa ate nga birina atena kubeera agenest turkish government ate era twabagamba ti teriimuwadde ebikola byobuyekerana biki so kati byona ebitya ku page eno eyinza otukangaera monitaringibwa koti singa tutukaku eyo levu so ngezaako kiwa okiwa option kuba tuyinza obutatuukayo so mwena bayisizako mesaje muyisizako page eno mutegeere byonna ebiyitirako it must be not against the taxi government aweema kimanya ebintu bya effective tayina gamba nti waliwo waliwo waliwo akalembegereza no no no no no no we are moving at a terrific speed a very terrific speed at a rapid speed okula muganda waffe nga anunulwa so ako nkayisizzaawo kati vidiyo ketandike nga muganda wange watera okugamba vidiyo ketandike so ensonga lwaki ndi wano kwe kubagamba baganda bange mwenna nga emu yange yakudda nga avuddeyo so uh, twali mukitundu muganda wange waali kulunaku olwokuna nakuzomwezi nga 23 tambula bage tulina constant engagements naye ne balooya uh, looya namutuusako message eyo ebbaluwa eno nagiwa looya namugamba gitukwase inactual sense buli wetugenda kukomera <clears throat> looya asookayo munda namwingaginga namuwa message twagala okumuwa naisabina byagala okuyisaawo then eventually lawyer wagenda naffe tufunayo kachance akamwakisesinga mungeri gyetusobola nabagabasoganebatulemesa batugamba manya tegamakinga esystem yao neri very clear okumulaka soga nti oliwa famiry abalina omulaba famiry kasoga nti oli mukazi we oli mwana we oli mwana wa musibe oli jajja we oli senga we oli kojja we oli kizibwe oli ani amanya gayina okubagamakinga mulina okubaga mulina famiry nemmwe nakati esystem eyaawo kanize balina okuyitibwa lumbuye pato walumbuye patrick kyebalwamu amanya gamwe kekataga makinga temujja kumulaba initially nebatugamba mugende musikinga oba mugamba mukakasa amanya gamwe tegaa bakinga mugende ku embase embase bawe leta ekonfaminga nti muli baluganda nmbasajjamuebasajja bamwagala tebagenda batugenda mutusikeyo ogundi batule commandation ekiza nti tuli baganda betugamba tuvuddewo so kati balowe batuukayo naffe bavaawo netufuna engeri yonna gyetwogera naye netufunayo budakiika nga bubiri ku busatu awo musajja akututwala saketi netuvaayo ey bino ndagamba byonna byona bimubuuza nga akomyewo wemba nimba aliga mapato nti aliba alinga kwaba as our next president and not museveni in capital letters tell them im strong im still strong and determined kati awofiira ku muntu civilian aliwo okulwanirira ensi aminisita embeera gyalimu mukomera aminisita okunyigizibwa kwalimu aminisitration gyalimu nokubanga waliwo posibiliti zokulowooza ku deportation nabiki akyakulaga nti yagamba tekyalina okulwanira obuwanguzi bwaffe mesagi ye ekyali kiliya twalonda izexba kyagulanyi sentamu wamu n'okufuna emirembe kubanga twalonda bobi wine nga president waffe addako mu ggwanga uganda so si mu 7 bagambe nti ali mugumu eri individuals kati mbisomera ensi tebigasa oba gwe tonesiga byenkugamba kitya wakomangawo omubuuzanga nomugamba pato yalinga alimba ebimu sirijja bipositinga but believe me what im telling you it is a message from kajubi fred lumbi kubanga mumbawo e eh, bannange bituufu banna sijja gipositinga that is reality but take it from me the due respect so paragraph eyokusatu inform ndiku ya keep on supporting my family on the same numbers inform madam dash dash that she should keep on supporting my family on the same numbers and all people ye president jemba nekugamba president jemba nekugamba all people who can support them because me i'm still here until i'm released soon bino bigambo bya ticha paragraph eyokusatu inform madam dash dash nsomi naye simwogedde linya simply because olwa president yene eri wansi that she should please keep on supporting my family on the same numbers and all eno kati yemessage yammwe people who can support them because me am still here until am released soon n'agamba bwati nti gamba omukyala gundi agende mu maaso nga agezaako okusapootinga oba okuyamba ku famire yange ku nambaze ezimu era ongambire abantu bonna abasobola okuyamba ku famire yange bakikole kubanga nze nkyali wano paka nga bantadde paragraph eyokusatu njagiddako kubanga it is a sensitive issue paragraph eyokuna please inform and say hi to everyone who missed me on social media that they should pray for bato nyamba onnamusize ku abo bonna abansubwa ku mikutu emitimbagano era obaŋambire nti bambi kyebayinza okukola ekimu ku kisinga obukulu kwe kunsabira banteeke mu ssaala zaabwe mwenna mumisinga mu paragrafu eyokuna mukama wange abagambye baŋambire bonna bamisinze ku social media banamusigenderi individuals kuliko madamu arieti n'abantu abalala bonna misaji yabwe bagifuna sijja kugisoma kati paragrafu eyokutaano egenda eri bantu basekinoomu naye misaji yabwe bagifuna paragrafu eyomukaaga natera okugimaliriza misaji ye nagamba send my greetings to all ugandans who support change in and outside uganda and tell them that i love them ye message yamwe baganda bange mu paragraf eyomukaaga kajubi fredrom oba twala okulamusa kwange eri bannauganda bonna bonna bonna bonna bonna abawagira enkyukakyuka mu ggwanga uganda bonna, bonna, bonna, bonna. wamu newerwalyo obaŋambire nti mbagala nnyo tanakirowooza nako tanakirowooza nakiri ekyokuwumula tanakirowooza nako paragrafu eyomukaaga nga twala okulamusa kwange n'okubuuza kwange eri abanauganda bonna abawagira enkyukakyuka mu ggwanga uganda wamu newabweru wa uganda obaŋambire nti mbagala nnyo ye message ya muganda wange eyandibadde nga paragraph esembayo ye paragraph eyomusanvu nagamba nti i remain uganda okwongera nga mulwanirira obuwanguzi bwammwe nemukimanye nti mwalodaiza ekisoroba kyagulanyi sentamu so siri utabayisirwa namindi okulwana message eyandibadde eyokubiri na egenda wa individio naye abagamba mwenna abakyasobola okusapotinga famire ye abadde bakikola mugende maaso nga mukikola kubanga ye akyali munda naye amanyi nti very soon ajja kuba yali sente eryawli stranded ne sente naye nga mbweyagala ziyisa munze ezisindikesi manyi eri famire ye naye abantu abambuuza naye mbamugamba omukyala oyo waliwo n'omwami omulala